今天晚上有烟花呢。 出门了。 也不够帅。 大加有吧。 平时喜欢看什么节目？啊，这段时间都是风太郎一个人在家，他什么时候回来呢？ 正常，不然也不会雇佣我这种临时工。 刷完了。 离烟火大会还有一个小时。 交给风太郎啦。那先陪我看这道题。 走多久啊？ 烟花大会不是在桥的对面吗？在这里能看见吗？ 等下开始放烟花的时候，我们一起大声喊出自己的愿望，好不好？就像对着流星许愿一样。

是在寒冷的夜空，却燃烧着自己的温暖，这样的感觉。直率的这点我也很喜欢啊。